wa dada kwa wakaka anaitwa John Sevala Bishom mwenye rombaya na hii e. ni Colna Style Ultimate Media. Leo babu ameniambia niwaambie kwamba kupendeza pekee haiwezi kuwa sababu ya kufanya uende mjini. Leo kwenye Colna Style natamani kujua tupo na nani. Tulia hapo hapo nimpigie. Yo, ni aje mzee Imu? Kama kawaida. ndio kaka. Bana, mimi ni John Sevala Bisho mwenye rombaya na hii ni Corner Star ya Ultimate Media. ndio ndio bana, hapa upo na Imu. You can call me Zeus. Ya, hapa tuna kipindi chetu ni cha maswali ambayo mashabiki zako wameyachagua. Ndio. Kwa utatujibia ili tuende sambamba ama nini? Haina noma mzee. Ah, hivi kwanza jina la Zuzu limetoka wapi mzee? jina la Zuzu yeah. Yani eh, jina la Zuzu lina historia ndefu, lakini kiufupi yeah. Ya, so wasanii wengi wana desturi ya kujifananisha na vitu ambavyo havina akili yeah, yeah, yeah. Eh, mfano utakuta mtu anaitwa simba, anaitwa chui, anaitwa mbuzi, lakini asili ya mnyama ni kumbe ambaye hana akili yeah. So, unaweza ukapagana na majina makubwa, mtu anajiita tembo akasema tembo, lakini tembo ni anaki, akili sure. Yes, eh, hiyo kama ni Zuzu hivyo, lakini na historia iko nyuma, tutaongea wakati mwingine, historia yake ndefu kidogo. Okay, Ibrahimu alizaliwa wapi kwani? Kwa gani? Ibrahimu alizaliwa Songea ila nimekulia Dar na elimu yake kuanzia nasari mpaka nilipoishia nimesomea Dar. So nilizaliwa Songea nikiwa mdogo kabisa, nikaja nikahamia Dar, wazazi wangu wakahamia Dar, so nikaanza kuishi hivi. Aslay kuspaya kwa engo gani? Uandishi, melody, maisha ama ni nini? Afurahi yani ni mtu ambaye ameniinspire katika vitu vingi, lakini cha kwanza ni uimbaji wake. Ni mtu ambaye nilikuwa namtizama namsikiliza sana na hisi kuliko msanii yoyote kipindi hicho, so, kuanzia kuanzia uimbaji wake, uandishi wake na hata lifestyle yake. Siwezi kumkuta ni mtu ambaye ongea sana au ni mtu ambaye ana makiki au manini, so kila kitu ameniinspire Yeah na yes. Ilikuwaje DJ7 ukakutana naye na ilikuwaje ni hiyo hiyo yani situation ilikuwaje kwaje kwako mzee? DJ7 nilikutanishwa na Bibuli, Bibuli producer official wa Konde Gang. Yeah. Ndio alikuwa mwanangu. Kwa hiyo na nauana na Bboy, Bboy ndio alinikonyesha kwa Seven akasema Seven, mimi kuna mwanangu mbona kama ana kitu. Kwa hata ile project nilikuwa fanya nilikuwa fanya naye Seven alikuwa Bibwini anaijua na yeye ndo aloiproduce so kwenye kwenye kuposhi majambo akaamua amshirikishe Seven aimiliki kama kiduku chake majambo yaweze kwenda. Okay, eh, na siku ambayo Harmonize alimrekodi DJ7 kwa ngoma yako ambao wewe ulishirikishwa na DJ7 um, tunataka kujua, mashabiki wengi wanahitaji kujua, je, baada ya hilo tukio, je, ulimtafuta brother utakufanya naye collab na vitu kama hivyo au kuna msanii wote wa Konde Gang ambaye ulishafanya naye collab? Yeah, mimi ni mtu ambaye sina matabaka kwamba kusema nawapenda watu hawa au nawashabikia watu, yani wote ni familia yangu. So kama pia Konde Gang ni familia yangu, ni mabrothers ambao tunaenda tunakutana, kina Harmonize, kina Ibra, Chidi, Kili tangia hata hawajaondoka kwenye familia, kwamba tunaenda tunakutana, ni mtu ambaye ananifahamu na mimi pia anamfahamu kiasi chake. So mipango ni mingi, lakini pia sio rahisi kufanya kazi na Harmonize. Yani ni mtu ambaye siwezi kumapproach kufanya naye collab, ila ni kitu akione kwako akipenda anaweza kakibesi So tunaendelea kufanya kazi vizuri, kichote chote kinaweza kikatokea. Tuendelee kusubiri na kuomba Mungu pia mzee, una bahati sana kwa sababu msanii kama Mario kukudm alafu akasifia kitu unachokifanya jambo kubwa. Yeah. Eh, kweli kabisa. Je, yeah, kuna kolabo lolote la Zuzu x Totobadi? Eh, hapo hey, yani Mario ni mtu ambaye nipo naye karibu, kusema kweli, mtu ambaye ana appreciate kitu ambacho nakifanya, na kuna kipindi fulani tulitakiwa kufanya nyimbo fulani, ila tu baadaye mambo yakatokea katikati hapo, ikashindikana ila ni mtu ambaye naongea naye, so anaendelea kusikiliza kazi zangu, lakini pia naendelea kumwomba, so muda wote, saa yote, Mungu akifanya pesi mambo yote anaweza akawezekana. Hivi ni ushauri gani ushai kupewa na DJ7 kuhusu mziki wako mpaka leo unazunguka kichwani? Mimi ni mtu ambaye naongea naye mara nyingi, kwa hiyo ananishauri vitu vingi sana katika mziki wangu na akaunti yangu ya Instagram navyotakiwa kuiweka, na hisi ndio ushauri wa kwanza kwenye shauri na ndio ushauri ambao nilikuwa nimeufanyia kazi. Kwa hiyo ni vitu vingi ananishauri bro, na vingi vipo kichwani na navifanyia kazi. Eh, tunajua kila kitu kina changamoto Yes. Watu wanapenda labda kujua wewe kwenye dili zako za mziki ambazo ushawahi kufanya, inawezekana show, inawezekana video ama nini, kumwandikia mtu, ni dili gani ushawahi kufanya afu mwishowe ukajuta kutokana na changamoto nyingi ulizokutana nazo? kwenye kwenye muziki, mtu ambaye anaanza muziki ambaye hana management, changamoto ya kwanza inakuwa ni kipato, fedha. Nahisi kila mtu ni ameipitia hiyo, ambaye alikuwa anaanza hafla nchini lakini kwenye changamoto ambayo nimekutana nayo nikajutia ni kuna siku moja kuna kuna sijui naiekaje lakini kuna mtu alijirekodi clip ya wimbo wangu ya lakini huyo mtu ni maombi yake ni kama mwanamme ambaye anajifananisha na wanawake so ile klipu mi nikaipandisha kwenye IG yangu na huyo mtu ni maarufu maarufu so alipokuwa pia na ile mikato mikato yake so watu wengi wakaja kwenye comment watu wengi wakani unfollow nakumbuka hiyo siku kabisa E, watu wengi wakasema bwana, mimi nilikuwa nakupenda lakini kwa mambo haya miacha tu nikuwa unfollow nini. Kwa hiyo nikakuta nimefanya kitu ambacho nikajutia, ah, kwa nini si ningekausha tu? So hiyo ilinikata watu wengi walinikataa. Mwanadada ni mwanadada wazee Eh, kwa hiyo nikasema kutokana na makosa. So baada ya hapo nikajua makosa yangu, so sasa hivi niko makini pia. Bwana mtaani kuna skendo moja, ngoja tuanzie mbali. Niambie hivi blaza, yeah. una uongozi wewe? Hapana, mimi nafanya kazi mwenyewe, ila tu kuna watu ambao wanasapoti, yani huwezi kukosa timu ya watu watu ambao support na jambo yaende. Maana mtaani wanasema eti wewe na director Jose kuna jambo <laughs> Director Jose bwana ni brother ambaye ana ana, ana sapoti ni mtu ambaye nishasha nishashaye kunishuti video bila sijampata shilingi mia nisapoti kabisa kunipa video free yeah. ila kusema labda nafanya naye kazi au mkataba naye hapana ila mipango labda kama ya kufanya kazi huwezi kuacha kuongea na mtu kama jinsi kwa sababu stress kubwa ya msanii ni video kazi ukipata mtu kama jezi anakusikiliza lazima umsogezee bwana tufanye kazi mradi tuondoke mjini hivyo hizo Crystal hizo zipo, lakini kusema kuna mkataba kabisa, hiyo hapana. Bwana, kuna msanii mmoja wa Marekani alisema kwamba yeye idea zake za nyimbo zake anazozifanya anapataga akiwa chooni. Sasa mmoja kati ya wasanii wa Bongo ambao mna idea za ajabu ajabu sana ni Muzuu. Tuambie mzee wangu, na idea zako zinatokaga muda gani? Mimi bwana, idea zangu hazina sehemu maalum ya kupatikana, ila mi mara nyingi huwa naangalia generation yangu kitu gani huwa wanaimba sana yeah. alafu kitu ambacho tofauti ambacho kitatofautisha na wao kwa sababu unajua sasa hivi vijana wengi wanaimba vijana wengi wanaandika vijana wengi wana vipaji So ukitaka kujitofautisha au kuonekana haraka, lazima ufanye kitu tofauti na watu wengine wanachokifanya. Watu wengi wanaimba usirias, watu wengi wanaimba yani, hata mtu akiwa anaimba kitu yani, hata mapenzi anaimba mapenzi ya usirias sana. So wewe unachofanya ni kama kujifichi, yani unaimba mapenzi lakini unaimba maneno, mtu akisikia anasema da, ah, jamaa alikuwa anafikiria nini? Na idea tofauti tofauti inafanya mpaka leo kidogo nimeweza watu wakatuzungumzia na tukaonekana mbele za watu. Najua hili swali nitakalo kuuliza hata wewe ushaulizwa sana na watu kwamba moja kati ya wasanii ambao hamna uongozi hamjatumia kiki, lakini ngoma zenu zimekuwa zinasumbua kama mmetoboa sana, ni wewe hapo Zuzu. yeah. uh, ni lebo gani ambao unahisi wewe unatamani wa kusaini kati ya zile lebo tatu kubwa zinazojulikana A list lebo? Um, pia unaweza ukatudokeza labda ni lebo gani ambayo mshaanza mazungumzo? Ah, mimi kusema kweli sio lebo tu, yani nikiona sehemu yoyote naweza nikafanya kazi nikanufaika na ndoto ambazo nazota zinaweza zikatimia naweza nikafanya kazi haijalishi yeah. labda lebo kuna watu wanatoka au kuna lebo kuna kwa sababu lebo zote unaona kuna watu wametoka kama Kings Music kuna watu wametoka Konde Gang watu wametoka WC watu wametoka kwa hiyo hakuna lebo ambayo watu wamekaa muda wote so nikiona kitu chochote ambacho naweza nikafanya kazi ambacho kitanipa faida ni sawa lakini katika uongozi wa hizo lebo alizotaja kidogo, labda Rayvanny ndo mtu ambaye naongea naye, tunashauriana. So hata kama ikatokea lebo ya kwanza, inawezekana ikawa next level. Okay. Um, Minyama imekuwa ngoma kubwa sana mtaani na kwenye social medias watu wangependa mm. kujua idea imetokana na bebe mama, labda ulipewa mahaba sana mahabati akakukolea mzee Imu ukaona eh, hii minyama inantoka tu, au idea ilikuwaje? idea mnyama kutokana na producer producer ndo akitengeneza biti ibaza akatengeneza biti afu akasema humu kama mdogo wangu unaweza ukafiti so hata kipindi tunatengeneza tu kama tulikuwa tuseme tunatengeneza wimbo labda unaoenda labda kuhiti au wimbo gani hapana tulikuwa alivyosikiliza biti alivyotengeneza biti akahisi mi inaweza nikafiti so akaniita yeah. na wimbo mwenyama tumetengeneza kama alijazidi dakika arobaini yeah tulivyomaliza na, kure, na kutunga na kurekodi. Baada ya hapo njia producer, after two days akahamisha mix akanitumia, wiki ijayo ukatoka ukaenda hivyo. So labda nilikuwa labda napendwa sana, au labda nilikuwa labda nime nimefall in love kiasi hicho. Hapana, maisha yanaenda, tunapenda, tunaacha, tunaacha, lakini minyama ni idea tu ya muziki. Bwana, kuna swali za za Miyushu hapa. Ndio mmoja kati ya interview zako ushai kuongelea swala la mwanaume kuchelewa kutoka bafuni <laughs> eh, ndio sasa nataka mzeimu tuambie wewe unachelewaga kutoka bafuni eh, ndugu yangu bwana ndugu yangu turuke lukebali eh, tuliruke ndugu yangu kitu gani ushai kufanya alafu ukachekwa sana na watu ukaona bwana leo kweli nimezingua watu walikucheka sana kwenye muziki ah, kwenye maisha yako, kwa sababu inasadikika wewe ni mtu wa masiala masiala sana, miaisho miaisho mingi ya. Kuna siku moja nakumbuka nilikuwa nasoma sekondari yeah. kuna ile morning speech asubuhi yeah. tu mwalimu mkuu akanishtukiza. Siku hiyo walimu wote wamejaa, kanaambia nipande pale juu niongee mbele za watu wote, na mwalimu alikuwa anataka maximum pale uongee dakika mbili. Eh, so tu unatoa zile juu juu tu sani the star ataki yani anataka uongee kitu ambacho utaongea angalau kifike dakika mbili uh so mi nikapiga hesabu pale nikasema hapa hapana nika, nikasema bwana today want talking about alphabet uh eh. kwao nikataja pale kuanzia a mpaka z uh kwa step yani a b c yani nikaelezea alphabet afu nikataja kuanzia a mpaka z yeah. nikafika mpaka dakika tatu eh. <laughs> yani ikapita zaidi dakika mbili za sehemu. Baada ya hapo alimwanindama akaniita akaniambia njoo bwana, akataka kama kuniadhibu kama nimefanya utani mm. Lakini mwenyewe akasema hapana, hajafanya utani, kwa sababu pia katika hapa waliozunguka hapa kuna watu wazidiwa alfabeti mm. Watu walifurahi wote, lakini pia ikawa nimefanya kitu kizuri na ikawa imepita. Hivi ni uongo gani ushaimdanganya mdada afu baadaye ukafumaniwa ukajua kwamba nimewahi kumdanganya mdada anafanya kazi supermarket kipindi nasoma na baadaye asubuhi akanikuta na nguo za shule balaa ah, ah. ah, hilo <laughs> eh na ndo pia hata kuna wimbo wangu wa amu ambao pia ameshuti Jose ni miongoni mwa stori ambazo imewahi kunitokea. Nimewahi kumdanganya mtu, nimewahi kumdanganya mtu hapa akaja kunikuta na uniform wakati nilikuwa na mambo yangu anafanya kazi supermarket. Balaa sana hiyo mzee basi sisi tunakushukuru sana kushiriki kwenye kipindi chetu cha Corona Star na tunakupongeza sana kwa sababu goma lako la minyama linaendelea kufanya vizuri kila kuitwapo leo. Nashukuru sana kaka. Tunaomba utupe kile kipande kile cha kwenye minyama kile, bebi, punguza lami na kuwa kibonge, watu wakusikie kidogo. Bebi, punguza na kwa kibonge na nimefaa kwani hakuna dagaa una kila siku anipa mafuta, mwenzako nimekuwa chiboge, nimetoka minyama. Bwana, nashukuru sana bwana, big time. Toa neno moja kwa ajili ya mashabiki zako. Mbona watoto wanaonisikiliza, nawaambia kwamba nashukuru sana nisingekuwa hapa bila wao. Sijafika mbali, lakini wao wamenifanya nifike hapa, na wao pia wanaweza wakanifanya nifike mbali zaidi hapa. So waendelee kunisupoti wakanifollow Instagram, natumia Imo official, lakini pia YouTube natumia Imo, wakasubscribe akaunti yangu, watakuwa wapo karibu kupata kazi zangu kwa haraka zaidi. Big time. Shukrani Imo Zuzu. Enanoma mzee wangu. Ye, yeah, baada ya kumsikiliza Imu, guess what, yupi anakuja kufata? Mimi ni Joe Msevala Bisho mwenye rombaa hii Ultimate Media. Hii ni Colna Star. Unaweza kutufollow Instagram kama Ultimate Media underscore OG, lakini mimi Instagram unanipata kama Joms underscore TZ. Colna Star, we get it up baby, chop chop.